بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في سلسلة دروس عن نظام تشغيل أوبونتو مقدمة من قناة إدارة النظم على اليوتيوب System EC معاكم محمد النمر ودلوقتي مع الدرس التاني تثبيت نسخة أوبونتو Desktop ضمن دورة تعليم أوبونتو لإدارة أجهزة سطح المكتب في الدرس التاني ده هنتكلم عن تثبيت نسخة أوبونتو لسطح المكتب على جهاز افتراضي عشان نعمل لها اختبار أولاً اختيار برنامج الأجهزة الافتراضية هنختاره هنا برنامج ال VirtualBox واللي مش عنده برنامج للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة الوهمية بيقوم بتحميل وتثبيت أي برنامج يفضله وفي برامج كتيرة منها VMware منها ال Hyper-V وغيرها تحميل ال VirtualBox بيتم من خلال الموقع الرسمي زي ما احنا شايفين فوق virtualbox.org/wiki/downloads ومن تحت بتختار النسخه حسب نوع النسخه اللي عندك سواء ويندوز او لينكس دلوقتي هنقوم بفتح برنامج الأجهزة الافتراضية بعد تثبيته على الجهاز ودي أيقونة الفيرشوال بوكس هتظهر لنا شاشة البرنامج الآن بنضغط على New من فوق زي ما موجود هنا عشان ننشئ جهاز وهمي أو جهاز افتراضي جديد لنسخة الأوبونتو دلوقتي هيظهر لنا المربع ده اللي فيه الاسم والنوع هنبدأ نكتب أول حاجة الاسم وليكن اسم النسخة أوبونتو أربعة وبعد كده النوع هنختاره لينكس والإصدار هنختاره أوبونتو 64 bit وبعد كده نضغط على Next دلوقتي اختيار حجم الذاكرة وليكن نختار مثلا ألف ستة وتلاتين ميجا بايت اللي هي تقريبا جيجا ونص وممكن تختار أقل حاجة يفضل بيها اللي هي ألف أربعة وعشرين ميجا بايت اللي هي واحد جيجا بايت بعد كده نضغط على Next دلوقتي انشاء ال hard disk هنعلم على create virtual hard disk now عشان ينشئ لنا hard disk وهمي جديد للنسخة دي وبعد كده نضغط على create تحديد نوع ال hard هنسيبها على الوضع الافتراضي اللي هو هيبقى نوعه VDI أو Virtual Box Disk Image نضغط على Next دلوقتي تحديد نوع تمدد مساحة ال hard disk ده هيتمدد بشكل متغير ولا هيبقى مساحته ثابتة فهنختارها بشكل متغير اللي هي dynamically allocated نضغط على next دلوقتي مكان وحجم ال hard disk من فوق ممكن نكتب اسم ال hard disk بتاعنا الجديد الافتراضي ده ونختار نوعه على ال hard disk بتاعنا الحقيقي نختار مكانه يعني ومن تحت بنختار حجمه اللي احنا هناخده وليكن 10 جيجا بايت ونضغط على create هنقوم بتشغيل النسخة دلوقتي نضغط على start من فوق دلوقتي بيقول لنا اختار ملف الايزو اللي احنا حملناه في الفيديو اللي فات هنختاره من على جهازنا من المربع اللي فوق ده وبعد كده نضغط على Start دلوقتي هيبدأ تثبيت النسخة معانا زي ما احنا شايفين اختيار اللغة لغة النسخة هنختار لغة من على الشمال وليكن English بعد كده نضغط على install أوبونتو دلوقتي هنختار آه، نمط لوحة المفاتيح وليكن احنا هنكتب باللغة الانجليزية هنختار انجلش يو اس اللي هو آه، يو اس اي بتاع الانجليش الامريكي والانماط آه، كلها على اليمين هنا هنختار نمط معين او نسيبها على الوضع الافتراضي بعد كده نضغط على كونتينيو دلوقتي اختيار التحديثات والتطبيقات هنختار اول واحده هي بتبقى على الوضع الافتراضي اللي هي ال normal installation اللي هو التثبيت الوضع الطبيعي اللي هيثبت لك مع النسخه web browser متصفح ويب و utilities وبرامج خدميه وبرنامج ال office والعاب وبرامج الميديا ونضغط على continue دلوقتي اختيار نوع التثبيت على ال hard disk انه هيعمل ايه عشان يثبت ال hard disk هنعمل إيه إيه نختارها اول واحده اللي هي برضو بتبقى على الوضع الافتراضي الريس disk هيمسح ال disk بتاعك ويبدا يسطب النسخه من عليه من جديد ونعمل على انستول ناو دلوقتي تأكيد نوع التغييرات على ال hard disk هنا بيقولك إن هو هيبدأ يفرمط ال hard disk بتاعك وينشئ ال partition الجديد وينشأ عليه نسخة الأوبونتو هنعمل كونتينيو اختيار التوقيت حسب بلدك هنا هنختار مثلا توقيت مصر ايجيبت تايم بعد كده نعمل كونتينيو دلوقتي اختيار اسم المستخدم وكلمة المرور هنكتب الاسم فوق وليكن محمد آه بعد كده هو على حسب الاسم ده هيبدأ يكتب لك اسم الكمبيوتر بتاعك بعد كده هتكتب ال password. آه لازم تكتب password الاسم اللي انت اخترته ده ولو عايزه كل مرة يدخل بشكل اوتوماتيك آه، بدون ما يسألك عن ال password هتعلم على log in automatically بعد كده نضغط على استمرار ودلوقتي هيجيب لك الشاشة دي لو عايز تتصل أو تعمل اتصال بين نسخة الأوبونتو وحساباتك الأونلاين زي حساب جوجل حساب مايكروسوفت حساب Nextcloud وغيرها هتبدأ تعمله من هنا بس ممكن نعملها بعد كده الخطوة دي فهنضغط على تخطي من فوق أو skip هيظهر لك دلوقتي اختيار تثبيت برنامج التحديثات الخاص بأوبونتو اللي هو ال Livepatch عايز تثبته هتبدأ تعمل set up Livepatch زي ما موجودة أو ممكن برضو الخطوة دي نعمل لها next آه، دلوقتي آه، دلوقتي المساعدة في تحسين أوبونتو الوضع الافتراضي اللي هو yes آه، نعم هيرسل معلومات النظام ل Canonical اللي هي الشركة المسؤولة عن أوبونتو عشان تبدأ تحسن نسخة أوبونتو نضغط على next دلوقتي سرية الوصول لموقعك الجغرافي بشكل افتراضي بتكون غير مفعلة لو عايز تفعلها هتفعلها من هنا عشان آه، عند استخدام برامج المواقع الجغرافية يقدروا آه، يصلوا لمكانك الجغرافي ويحددوه هنضغط على next دلوقتي النسخة جاهزة هنضغط على done من فوق وده شكل واجهة النسخة النهائي بعد إنهاء التثبيت وبكده نكون خلصنا الدرس ده تابعونا إن شاء الله في الدرس اللي جاي من آه، سلسلة تعليم أوبونتو لسطح المكتب كان معكم محمد النمر من قناة إدارة النظم System EC. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته